amigos de yo soy Shampi. Sean bienvenidos a nuestra nueva sección que se llama Play Game. En esta sección vamos a presentar 5 puntos más importantes de un videojuego cada semana, ya sean buenos, malos, lo que sea. Pero son súper importantes, así que no puedes perdértelos. Esta semana empezamos con Mad Max. al mundo por el mismo estudio que nos trajo a Batman Arkham Knight. I never asked you your name. Max. My name is Max. punto número uno está la historia. Y aunque es muy diferente a la de las películas, nos envuelve muchísimo, pues está llena de maldad y acción, y no va a permitir ni un segundo que te despegues del control. In Mad Max, you begin with nothing your car, your family, your life. el punto número 2, ponemos a los gráficos, pues aprovechar la resolución tan buena que nos brindan las consolas de la nueva generación. Y pues es que en verdad aquí todo, todo se te puede ver. Pues las arrugas, las cortadas, ves exactamente cómo sale la sangre cuando le quitan el brazo, cómo se come en su hígado así con sangre. Asqueroso. Pero es tan buena la resolución, yo la amo. Everything has been taken from you. left El punto número 3 se encuentra la jugabilidad, pues es tan real y tan libre que si creías que nada más Grand podía lograr esto, estás muy equivocado. Pues si ves una colina hasta allá, puedes llegar a ella, si hay una montaña hasta allá y quieres llegar a la punta, en realidad puedes hacerlo. Es súper libre. The first thing you must do is build a new car. Here she lies, the magnum opus. This is your magnum opus. Acquiring necessary gear throughout your journey allows you to upgrade your vehicle. En el punto número 4 están todos los accesorios que tienes para cambiar y customizar tu carro. Aquí no sirve que sean colores brillantes, franjas, rines, guía. No, porque lo que nos interesa es ser dueños de todo el desierto. Aquí lo que en realidad necesitas es un motor nuevo, armas, picos, todo eso, que sea súper rudo para poder matar y destruir a todo lo que se te ponga enfrente. Upgrades will let you build and customize your magnum opus just the way you want. In addition. Punto número 5. Ay, ah, cuando jugué Mad Max, juro casi perjuraba que estaba jugando en Arkham. Porque cuando peleas son casi los mismos comandos y es como si en verdad estuviera peleando yo con el guapísimo Batman. Pero no, eso no está tan cool. Deberían cambiarlo, por favor. You'll need to equip yourself with armor and weapons in order to stand a chance against your enemies. As you progress, you will also need to upgrade your gear and abilities to survive against the brutal forces of the wasteland chicos, esto fue todo acerca de Mad Max. Comenten aquí abajo qué les pareció este top 5 y cuáles serían sus 5 puntos más importantes. Muchas gracias a Warner por habernos dejado divertirnos con este juego tan adictivo. No se olviden de que está a la venta para Xbox One y PlayStation 4. Síganos en nuestras redes sociales, todas nuestras redes sociales y no se olviden de que la próxima semana venimos con otro videojuego. Como dice Sonic, si salen de su juego,